немного поговорим про майнинг на домашнем компьютере. И, так сказать, мы а, посмотрим все это дело на примере видеокарты Zotac RTX 3070 Gaming. А, вертушечки у нее, в принципе, довольно-таки шумновастые, но не сильно шумно. Я приблизил, можно послушать. Что ж, сейчас я запустил небольшой майнинг, получается, на домашнем компьютере. А, сильно, конечно, электропотребление я здесь не занижал, потому что смысла в этом нету, это же домашний компьютер. То есть и мы видим при вот таких вот настроечках, то есть я выставил 150 по ядру, 81 это темп лимит, 91 э, это power лимит у меня. И memory clock у меня 1250 сейчас стоит. Можно, конечно, 1400 выставить, 1420, но поскольку это домашний компьютер, выставлять такие температуры, ну, такие частоты для памяти я не вижу смысла, потому что если вы, к примеру, захотите посмотреть фильм или, не знаю, там, а, посетить в социальных сетях и так далее, поделать какую-то работу на данном компьютере или позаниматься фото-видеомонтажом, то есть это вам создаст э, довольно такие серьезные проблемы, да и память э, вам угробит. То есть смысла гробить карту я не вижу. А на вертушках сейчас 80% оборотов, а, сами видите. По процу у нас 200, по памяти 8050 МГц. Сейчас держится потребление. Потребление сейчас. Колонки у меня выключены. У меня сейчас э, чисто потребление монитор, а, плюс данный системник. Это Core i5-9600K, в 32 ГБ оперативки, 1 HDD на терабайт, 2 SSD, один 720, другой 250. В принципе, здесь особо-то ничего нету, привод. Да, так, две вертушки, 120 а, мм на вдув, одна 120 мм на выдув, кулер а, с вертушкой 80 мм, 130 ваттный теплоотвод у него 130 ватт. А мы видим, что у нас майнит данная карточка. Это майнер Phoenix, к примеру. 61 а, и 2 мегахэш. Можно, конечно, выжать 64 а, мегахэша, но тогда нам придется выставить вертушки на 90. А также нам придется добавлять коровольтаж, куда лезть начинающим я совершенно не советую. И также нам придется еще добавить по памяти плюс а, хотя бы 180 мегагерц, чтобы получить 64-65 мегагерц, ой, 64-65 мегахэш, это на эфире а, в Фениксе. Сейчас я выключу монитор, посмотрим потребление. Так, монитор выключен и потребление всей системы 284 ватта с копейкой не такое уж и большое потребление, как я считаю. То есть можно отсюда, конечно, вычесть э, нашу тушечку. То есть если считать, э, что тушка у нас потребляет где-то ватт 80, то как раз карточка у нас 200 ватт сейчас кушает. Попробуем еще немного адаптировать включил монитор, у нас 370 ватт. 379. 400 даже зашло. Сейчас попробуем еще адаптировать потребление немножко. Что ж, я опустил ядро а, в ноль, то есть по стандарту поставил. А, смотрим, сколько у нас мегахешей покажет при таком результате. 61. Ну, чуть-чуть поменьше получается у нас мегахэш, а нет, 61097. А, 61126. Неплохо. По потреблению. По потреблению 325 а, с копейками ватт. То есть это уже э, снижено у нас. Получается температурка. Но при всем этом мы можем пользоваться нашим компьютером, то есть смотреть фильмы и так далее. потребление 106, То есть э, больше, если вы хотите просто использовать э, карточку для майнинга, в принципе, в своем обычном компьютере, на котором вы работаете, играете, а, сидите в социальных сетях, то есть э, я не вижу смысла а, выставлять более другие настройки, чем эти. То есть это 91 а, Power Limit, темп лимит 81, по ядру 0, по памяти 1250. Сейчас попробуем еще по ядру опустить на 150 и посмотрим, что у нас из этого выйдет. Сейчас у нас потребление 325,3 а, ватта. Сейчас я выключу монитор. Так, отключаю монитор. И у нас потребление 283 ватта с копейками. Сейчас я выставлю ядро в минус, посмотрим, сколько у нас будет. Что ж, выставил минус 200 по ядру еще дополнительно, и мы получили более низкую температуру процент. 326, а, 2, а, так, ну 326-327 пускай будет, у нас ватт идет. А, температурочка карточки у нас 60 градусов. По хэшам у нас ничего не изменилось. Это майнинг фе, майнер Феникс. А в принципе, кто будет майнить на домашнем компьютере, ему другие валюты и не нужны, кроме эфириума. А почему? Да потому что, во-первых, энергоемко, во-вторых, а, шумно. Да и кто в домашнем компьютере будет майнить что-то не энергоемкое? То есть 61,2, то есть у нас ничего не изменилось. Но мы получили температуру, это на 80 оборотов кулеров, 63 а, градуса ну, карточки по ядру. То есть, ну сколько еще можно скинуть по ядру, я даже не знаю. Ну, что, давайте скинем еще 50, 250 пускай у нас будет. И power лимит скинем, а, наверное, до 80. Посмотрим, что у нас будет. Что ж, скинул павлин а, до 80. Э, винтики все еще на 80% процентов оборотов, а память 1250, по ядру минус 250 уже у нас. 59 градусов у нас показывает наша карточка, это а сейчас уже 60, на 60 пошла, посмотрим. Было 63 градуса у нас, а, то есть с павлином 90. Смотрим на ватметре, на ватметре уже у нас 297 э, ватт. А если выключить монитор, Так, выключил монитор, и у нас э, на ваттметре 258 э, ватт максималочки было, получается. 252, 255, ну пускай 256 будет. Включаю монитор. Это колонки у меня выключены, это без включенных колонок. То есть с монитором э, мы вернулись на 297, ну пускай 297, 296 ватт. А, майнит карточка у нас 61086, просадочка, конечно, пошла а, на 0,1, пускай там, ну, пускай на какие-то копеечки пошла просадочка, но мы снизили температуру на 2 градуса, мы снизили потребление. А, можно еще сколхозить, конечно же, сюда у нас, в принципе, под нее два дополнительных кулера, которые будут загонять в нее воздух. В принципе, тоже неплохой вариант. А, вполне осуществимо, вполне реально. Что я, конечно же, сделаю, почему бы и нет. Это вполне реально, вполне возможно. Как вариант. А так, в принципе, майнинг на домашнем компьютере возможен, как видите, а, совершенно не обязательно даже расставаться с компьютером, ставить его чисто на майнинг, ничего не делать на нем, а, не пользоваться им. То есть можно спокойно смотреть фильмы, сериалы, конечно, у вас просадочка пойдет хэша на 3-4, то есть будет 58-57 мегахэш, ну да ладно, манит и манит, в принципе. Даже можно а, запускать рендеринг одновременно а, с процом на каких-либо а, программах, чтобы видяха вам помогала, ну, просадочка, конечно, пойдет в два раза, то есть э, может упасть до 30-40 мегахэш. Ну, ничего страшного, зато видяха будет помогать в рендеринге видосов, либо чего-то еще. То есть никаких проблем с этим не возникнет. А так 61-62 градуса на 80% оборотов кулеров а вполне нормально. А даже с включенным монитором это 297 а у нас э, выходит Ватт. Выключим монитор. Выключим колонки. И получим, в принципе, адекватное потребление 255 ватт. Просто можно уйти из дома, оставить систему в майнинге, пускай хоть что-то там копает, а, пока вы не пользуетесь компьютером. А, чтобы активно использовать а, все это дело я прикупил себе Wi-Fi удлинитель, то есть у меня монитор, колонки и сам вот этот вот системник, они за счет удлинителя сейчас питаются, Удлиняк этот от 2 киловатт держит, причем нормально держит, а мне его хватает, и я могу через приложение Smart Life а, без проблем выключить отдельно колонки, выключить отдельно монитор или выключить вообще все вместе. То есть там три розеточки стоят. Вот он, этот удлинитель. На нем стоит три розеточки. Ссылочку на него я добавлю в описании. То есть отдельно колонки, отдельно монитор, отдельно системник. То есть никаких проблем не возникает. Пожалуйста, надо, выключил. А, что-то зависло, надо перезапуститься из дома. Раз выключил, TeamViewer поставил там или еще что-то с телефона, все запустил вообще без проблем. То есть автонастройка через автобернер, его а в запуск Windows ставишь, никаких проблем с этим не будет. Здесь вот у него с торца еще USB-шники есть. USB-шники можно тоже выключить. То есть никаких проблем вообще с этим не возникает. Здесь кнопочка включения то есть штука цивильная, штука вообще шикарная. То есть э, вообще хорошо для домашнего компьютера. Надо какие-то задачи запустить на компе э, без проблем. Э, оставил включенным, все. Потом пошел, не знаю, там монитор выключил, через него колонки выключил, ушел. Через TeamViewer с телефона зашел, посмотрел, все сделалось. Для этого монитор включенным не надо держать. Выключил просто систему то есть можно даже не через не с удлинителя, а так выключить. Если компьютер завис, и надо его выключить, включить, все, пожалуйста, без проблем. Выключил, включил, через Wi-Fi он включится, сам системник. То есть можно настроить его, включаться при подаче напряжения на него, на компьютер. Настроили. Все, у вас автоматически при подаче напряжения включится комп, вообще никаких проблем не нет. отобразил еще некоторые моменты. По NSHash попаз... показывает 5.44 бакса. А, по ваттметру у нас вместе с монитором 303 ватта с колонками. То есть это колонки и монитор. По факту карточка потребляет где-то около 150 ватт, не более. А температурка 61 градус у нее. А настройки сами видим принципе, зайдем в Atomind, посмотрим. Что ж, зашел в Atomind, выставил 61,2 мега... 61,1 мегахэш я выставил. А также выставил 5-центовую розетку. И смотрим результаты, что нам здесь показывает. То есть самое выгодное это у нас а, эфириум. По эфириуму вот у майна показывает 4.95 и с розеточкой уже чистыми 4.77. По найсхэшу nice у нас здесь показывает 4,85 а, и 4,67 это чистыми. Полистаем немножко другие криптовалюты. Крафпов. То есть сами можете ставить на паузу и видеть уже, а, что у нас здесь сколько по монеткам выходит. То есть грязными, чистыми. То есть, ну, эфириум сейчас самый прибыльный алгоритм Здесь ничего такого у нас нет. Вот видим основные. Хотя здесь у меня все стоит, но я не выбрал никакую карточку, я только эфир добавил. Поэтому вот по эфиру мы смотрим все, что нам доступно по эфиру. Это вот NiceHash и сам эфириум. Ну, на этом, в принципе, здесь все.